काम निकलने की दूरी तक जो मेरे साथ चलते रहते हैं अजी काम निकलने की दूरी तक जो मेरे साथ चलते रहते हैं मैं बहुत हानिकारक खून के लिए जो रंग बदलते रहते हैं